hop mening do'stim o'g'il farzandli bo'ldi mm, aqiqani katta dasturxon yozib qilmoqchi men unga buni o'rniga kam chiqim qilib o'tkaz dedim vaholanki dinimiz isrofgarchilikka yo'l qo'ymaydi do'stimga nima maslahat berasiz alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah juda ham dolzarb va muhim savol beribdilar aqiqa deb atalgan mustahab yoki sunnat darajasidagi amalni sunnati jonliqni so'yish xolos jonliq so'yilgandan keyin uni go'shtini yedirish ichirish tarqatish mustahab amal hisoblanadi ana shu mustahab amalni bajarishda isrofga dabdabaga yo'l qo'ymaslik kerak musulmon odamning aqli bor xulqi bor musulmon odamning o'zini nima ekanligini biladigan holati bor shuning uchun bu holatda musulmonlar hushyor bo'lishi kerak isrofga yo'l qo'ymaslik kerak alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda vala tubazzir innal mubazzirina kanu ixvanash shayatin degan vala tubazzir tabzira isrof qilma isrofgarchilikka yo'l qo'yma chunki isrofgarchiliklar qiladiganlar u shaytonning birodarlaridir degan alloh taolo qur'oni karimda yenglar ichinglar vala tusrifu hech qachon isrof qilmanglar chunki isrof qiluvchilarni olloh sevmaydi degan ana shu qoida umumiy taom tarqatishga ham ovqat berishga ham odamlarga yaxshilikni e, bir sunnat deb ataladigan aqiqaga o'xshagan amallarni bajarishda ham qoida bo'lib ishlash kerak